интрига қылып айдап алып келіп тұрғаннан кейін айта тұрған нәрсені аяғында бап етіп айтып қойыш керек екен <laughs> тартып отырдым мұны бияққа тұшташ керек еді ой қой бәле қалмайын да <laughs> тоғыз мың сомдық дарақты өлтірді деп сотқа бермесін бер менің шақам бағым қояндар қара қышында жаңағы великан деген порода екен аябай тез чоңайт екен жаз оқымыш мынау құрма былтыр отырғыздым эле алхамдулилля жакшы шықты бұл атам раматулла алып келіп берген кокон гиластар алма мынандай карлик кезинде отургузгам анан азыр мага карамжайдан бир рахматулла деген иним төрт түп анар алып келіп бериптир алып келе бер кызым азыр анар жөнүндө сөз кылабыз сүйлөгөнчө мына жерде бир эки нерсени аралап таштайм қоқан гиластың ол тамыры чиригенинен не қыларымды білбей түбіне бір жапайы гилас отырғызып анан бұға улап көрейін дедім да мұногундан бәлкім тамырдан алады деп анан ашық жасын аралап ташташ керек себеби күч буга кетип калат так қоқан гиласты да тазалап коелу эмнеге десе жаз келді азыр ойгон элегинде ондай еркек бұтақтарын алып тасташыбыз керек мен азыр дарақ жөнінде сіздерге бір еп келмей қалыпты ештеңе вот бір екеуісін көрдім эле ушундай так болды қарап қой қадамжайдан маға рахматулла деген инем екі түп төрт түп анар беріп жіберіпті ушунун мисалында мен бирөөсүнү көрсөткүм келет дарактын тамыры тамырды қарап қой аллах тағала өсімдіктерді өте бір керемет жаратқан сөңгөгі оқ тамыр анан ә, майда тамырлар мына тамырлар арқылы мынау оқ тамыр суға кетсе мына майда тамырлар азық жейді азық жейді ушу майда тамырлар аркылуу азыктанат бирок муногу жери менен азыктанбайт туугандар мынау жерін біз өпкө деп қойсақ та болады да мына мен адатта тамашалап өпкөсін ашып қой жапайы болып кетеді дейм оқ тамыр суға кетсе бұлар да суураак ичет бирок негизги азықты мынау чачылган тамырлар алады бұны эмнеге мен айтып атам мен өзүм дарақты отырғызғанда да мына ушундай көрдүңөр мынакей бияк карасаң мынакей мынерине су куйбайбыз су мынандайынан куюлат азық мынерге берилет эмнеге мынау жердегі бүт мынау ушул жердегі жан жануарлар аэробный анаэробный топырақтың бардығы ошо жанағы чачылған тамырлар арқылы онан бияка кетеді эмнеге мен мұны айтып атам азыр біз бір жерге барабыз анан эң алдыңкы супер технологиядағы дарак отургузууну мен силерге көрсөтүп берем мынау жолдун ортосуна азыр болу дүниеде еч теңдеши жок багбанчылык боюнча алдына ат салбаган бишкек шаарынын мэриясынын багбандарына даңк даңк даңк мына отургуз қарап карапбай мынау яма бул жерге суу көлчөктөйт мына жерге чейин бул тамырды оорутат жана чиритет қарап қой. ой бул багбандарга супер багбан деген медаль бериш алып келип туруп чала чириген чала чириген көңдап келтіріп оның түбінен тастап қойған мына мұның тамырлары мына жаққа шейін тамақтанады азықтанады мұны бияққа тышташ керек эле ой қой бәле қалбайын да тоғыз мың сомдық дарақты өлтірді деп сотқа бербесін еще қылып мынандайынан азықтандырыш керек и мен көп басам да мына тротуарда дерлік бүт жүздөгөн миңдеген дарактар мына ушундай эгилген туугандар анан неге шаарыбыз жашылданбайт анан неге жылда жүздөгөн дарактар куурап калат мунун астында суу пайнап болуп жайдын күнү кайнап тура берет мына азыктар да ушундай мен учурдан пайдаланып бишкектин мэрлери бар го чарбачыл балдар бар бак иштеп кетти азыр мына жамал ырсалиев айтып койгулачы айланып кетейин жамал багбандарыңды өзүң жетелеп чыгып эми мен түшүнөм балким сен деле багбанчылыкты убактың болбошу мүмкүн ну багбанчылыкты билген мага окшогон эмес такыр багбанчылыкты билген адамдар да бар ошолордон бир семинар өткөрүппү э, же бир көрсөтүп бербейсиңер мына көргөн сайын жүрөгүм ооруйт да мына дарактарга карап кой эми канча сомдук дарактар мыналардын баардыгы укмуш карачы азыр ушул учурда жана биздин президентибиз айтып атпайбы улуу урматтуу президент ташкенттен кырк жыл артта калдык деп эмнеге ташкент азыр жапжашыл давай кырк жыл алдыга өтүп кетели жаман мындай қырық жыл алдыға секіріп секіріп өтіп кетіп қалбайлы ушу жок дегенде дарак отургузуш боюнча өтүнүч үкөм ушул бийлигинен пайдаланып окутуп койчу ошо балдарды дарак отургузганды сураныч баардыгын айтып алдым окшойт иши кылып мэрия отургузбаса дагы уруксат берчи биз чыгып оңдоп коелук а и калгандарыңарга бүт сураныч үйүңөрдө бактарыңарды туура отургузуңуздар бірақ дагы бир жолу айтқан биздин бишкектин багбандары супер багбандар иншалла